Ya ya ya ya ya. Ya ya ya ya ya. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ik Continuă rânduci și țopsul Ja, Ia, te gândeam, nu ik zo niet